Halleluja. Herzlichste Grüße aus dem wunderbar sonnigen Uganda. Und ich sag's euch, Gott ist sehr lebendig in Uganda. Und wir lieben den Herrn. Do we love Jesus? Yes. Halleluja. Und wir wollen diesen Herrn Jesus zu euch bringen.